कारणले गर्दाखेरि म हिँड्न खान सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ होइन अझै पनि हजुरहरूको सहयोगको अपेक्षामा बसिरहेको यो भिडियो तयार पार्दा चाहिँ मलाई धेरै पनि गाह्रो भयो उहाँसँग अफिटमा कुरा गर्दा आँखा पनि रसायो र भिडियो कसरी बनाउन मलाई गाह्रो पनि भयो खासमा चाहिँ उहाँ केही समयदेखि मिडियामा आइसक्नु भएपछि मैले पनि उहाँको फेसबुक र युट्युबमा भिडियो देखेको थिएँ उहाँ चाहिँ सफ्ट ओभरसियर इन्जिनियर हुनुहुन्छ इलेक्ट्रिक सम्बन्धीको र यही पचहत्तर सालको जेठ पच्चिस गते दाङमा विद्युत पारिकरणमा उहाँले काम गर्नुहुँदा चाहिँ विद्युत सर भएर उहाँको आठ खुट्टा गुमाउनु भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा आएर पुलिसमा बस्नुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई उहाँको अवस्था के छ र उहाँसँग कुराकानीतर्फ लैजाँदैछु सबैजनालाई नमस्ते हजुर थ्याङ्क यू नमस्ते यो मैले घटना सुरुमा भने हजुरलाई होइन मैले ओपनिङ गर्दाखेरि नै दाङमा भएको है तपाईँको तपाईँ चाहिँ जस्ट एजुकेटेड मान्छे नै होइन मैले सोधेको यो चाहिँ किनभने तपाईँले त त्यहाँ गएर जुन त आफ्नो बिरामी भइसकेपछि तपाईँ उपचार गर्दा नै दुई सबैजना व्यस्त हुनुभयो होला होइन विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था अथवा त्यो विद्युत प्राधिकरणमा तपाईँले जुनमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन कम्पनी भनौँ न उहाँले के दबाब दिनु भएन दबाब दिएको होइन दबाब दिएको यस्तो छ क्या त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणसँग पहिल्यै कागज थियो क्या कागज गरेर गरिसकेको थियो होइन जे पछि एक्सिडेन्ट भएमा हामी केही बेहोरा गर्ने छैन भनेर त्यस्तो कागज पहिल्यै रेडी छ क्या त्यो कागज फेरि सुरुमै मलाई देखाएको कि किनभने म सुपरभाइजर होइन त्यहाँको अनि सबलाई हेर्नुपर्ने होइन अनि त्यो कागज मलाई मात्रै देखाएको थियो होइन अब त्यस्तो कागज भइसकेपछि उनीहरूसँग अलिक बलियो भयो नि त होइन हामीले प्रेसर पनि दिएको हजुर मान्छेको भन्दा त कागज भन्दा तपाईँले त उयो प्रेसर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन अथवा तपाईँको बहिनी हुन्छ अब बु अब त्यो त अब हामीहरूले बुझ्यौँ त त्यस्तो कुरा त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट दिएन नि जो पनि बच्ने खोज्ने त हो नि होइन खर्चदेखि अब उनीहरू पनि बच्न खोज्यो होइन धेरै कोसिस गऱ्यौँ नेपालमा गयौँ धाङ गयौँ पत्र भएन जो सहयोग केही पनि भएन उता अब गऱ्यौँ धेरै स मिल्दैन भन्नु अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो पहिला मैले सोधेँ होइन उहाँको उपचार यति अवस्थासम्म आइपुग्नुलाई कति जति रकम तपाईँहरूको सक्यो मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि हजुर सिक्स लाख ओभर सकिसक्यो सिक्सटी हजुर सिक्सटी लाख ओभर सकिसक्यो अब अझै लाग्छ त्यति नै अझै त्योभन्दा बढी लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ होइन अब त्यही हो आर्टिफिसियल हात खुट्टाको लागि एकदमै महँगो छ अब बायोनिक ह्यान्ड राख्नको लागि होइन मायोनिकमा मायोनिकमा चाहिँ तिनवटा औँला मात्र चल्दो रहेछ त्यो चाहिँ अलिक सस्तैमा पाउने होइन तर बायोक बायोनिक ह्यान्ड भने चाहिँ हाम्रो पुरै यो यसरी सबै उहरू फङ्सनहरू भएको नसामा जोडेर उ गर्ने राखिदिनु रहेछ अनि त्यसपछि त्यो त्यसबाट चाहिँ आफ्नो माइन्डले आफूले गर्न चाहेको सबै गर्न सक्ने क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै महँगो पर्ने रहेछ See. मिडियामा त अलिकति ढिलो आउनुभयो कसरी कनेक्ट चाहिँ मिडियासँग आउनु पुग्नुभयो तपाईँको जेठमा भएको घटना होइन हजुर यसको लागि चाहिँ म म पहिला सुरुमा धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ऋषिराम दाईलाई है उहाँ चाहिँ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने नानी यस्तो कुरा मिडियामा लैजाऊ धेरै सहयोग गर्ने हातहरू छन् होइन यस्तो कुरा मिडियामा भन्यो भने धेरै सहयोगहरू आउन सक्छ भन्नुपर्छ यस्तो कुरालाई भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले फर्स्टमा सिसी दाईसँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु भयो नयाँ नयाँ न्युज नेपालको सिसी दाईसँग कन्ट्याक्ट गराइदिनु भयो अनि उहाँ आउनुभयो सिसी दाईले इन्टरभ्यू लिनुभयो अनि अनि त्यसपछि पछि अनि अनि उहाँसँग इन्टरभ्यू लिइसकेपछि मेरो उता डान्स टिचर हुनुहुन्छ किर्तिपुरमा मिलन थापा उहाँ उहाँको घर सुर्खेत हो अनि उहाँ चाहिँ मेरो टिचर हुनुहुन्थ्यो म पहिला डान्स क्लास जान्थेँ अझ उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुभएको रहेछ गएर इन्टरभ्यू लिइदिनु केही सहयोग हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ अनि उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिएर हाल इन्टरभ्यू जब युट्युबमा आयो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई धेरै साथ सहयोग हामीले पाइरहेछौँ यति धेरै मा नेपालीहरूको माया पाउँछु जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई सुरुमा मिडियामा जाँदाखेरि नै हामीले यति धेरै चाहिँ सोचेको थिएनौँ होइन यति धेरै रेस्पोन्स दिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएन तर एकदमै धेरै माया चाहिँ पायौँ हामीले तपाईँ चाहिँ एकजना जस युथ होइन धेरै नेपालीहरू चाहिँ अहिले विदेश गइरहेको अवस्था हुन्छ क्या तपाईँ जस्तो टुवेल्भ पास गर्ने बित्तिकै बाहिर बाहिर अझ तपाईँको त नेपालको विकास गर्न चाहनुहुन्थ्यो होइन अझै पनि यो निको भएपछि आफ्नो सेक्टरमा फेरि फर्किनुहुन्छ तपाईँ फर्किने कोसिस छ होइन मेरो कारणले म जस्तै अरू नहोस् भन्न चाहन्छु कि म अनि त्यस त्यस कारणले अनि यो यो सेक्टरमा काम यदि मैले गरेँ भने म केही अलि अलि एडभान्समा सक्छु जस्तो लाग्छ कि म होइन अनि अलि सुरक्षित साथ होइन कसरी गर्दा ठिक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म म पहिला अलिक ठिक भयो भने हिँड्न सक्ने र हात चलाउन सक्ने भएपछि म यो सेक्टरमा जान्छु होला सायद फर्स्ट अफ अल चाहिँ अरूलाई एवारनेस नै शिक्षा नै दिनु चाहनुहुन्छ शिक्षा दिनु चाहन्छु अनि सँगसँगै अनि यसको विकासतर्फ पनि जान चाहन्छु होइन अनि साथै अँध्यारो छ होइन अनि त्यस कारणले अब अरू गर्न नसके भने एउटा सचेत चेतना त दिन सकिन्छ होइन आफैले आफैले काम गर्न नसके भने काम गर्न त लगाउन सकिन्छ होइन त्यस कारणले यसमा जान्छु जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो यहाँ चाहिँ कसरी बसिरहनु भएको छ तपाईँको त उहाँको औषधिदेखि खर्चहरू सबै लाग्छ होइन अन्त अफिसमा कुरा गरेका थियौँ होइन कसरी बसिरहनु भएको छ काठमाडौँमा हामी यहाँ अब हाम्रो परिवारले सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन आन्टी आन्टीले उहाँदेखि गर्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट सकेको छ अवस्था हजुर अनि मम्मी मम्मीले दाई दिदीहरूले पठाइरहनु भएको छ अनि अहिले चाहिँ अब सहयोगहरू आइरहेछ उहाँहरूबाट पनि अलिकति स सजिलो भएको छ होइन अनि त्यसपछि त्यही हो फ्यामिलीको सपोर्ट स सहयोगले अनि त्यसपछि हजुरहरू सम्पूर्ण नेपालमा विदेशमा रहनुहुने दाजुभाइ हजुरहरूको सहयोगले चाहिँ अनि आज जे चलिरहेछ दिन ठिकै भइरहेछ भनौँ न <coughs> जस्तो तपाईँहरूको घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ हाम्रो घरको अवस्था अहिले समाजमा जस्तो तपाईँको चालिस लाख जति ऋण लाग्यो भन्नुहुन्छ होइन अवस्था चाहिँ कस्तो छ उहाँको तपाईँको माइत अथवा उहाँको घरको घरको अवस्था हाम्रो दाइले होटेल गर्नुहुन्छ त्यस्तो धेरै हाम्रो एभरेज हो त्यस्तो हजुर त्यस्तो धेरै हुने खाने पनि होइन त्यस्तो धेरै एकदमै नभएको केही नभएको पनि होइन होइन बस्नलाई घर छ केही गरी खाने व्यवसाय भनेको दाइले होटेल चलाउनुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब हामी यसै थियौँ बाहिर बाहिर अब म पढ्न भनेर थालेको थिएँ उहाँ अब केही जब गर्छु आफूले जे पढेको म त्यही गर्छु भनेर उहाँ सुरु गर्नुभएको थियो होइन अब यस्तो भइहाल्यो ठिकै छ भन्नु पऱ्यो अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड जस्तो उहाँको अब आर्टिफिसियल होइन खुट्टा अथवा हात राख्नुलाई इस्टिमेट कति जति लाग्ने छ होइन अहिले र कति तपाईँ सहयोग कहाँ कहाँबाट कति जति आएको छ अहिले सहयोग यस्तो <laughs> सहयोग चाहिँ जब <laughs> यो इन्टरभ्यू हाम्रो फर्स्टमा उ भयो नि पब्लिस भयो त्यहाँदेखि चाहिँ एकदमै धेरै फोनहरू आइरहेको छ होइन अनि मैले सबैको फोनहरू रिसिभ पनि गर्न सकिरहेको छैन के एकजनासँग कुरा गरी गर्दाखेरि अरू अर्कोको फोन आइरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ रिसिभ गर्न नसक्दा चाहिँ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि हजुर उहाँहरूले केही सोच्नुभयो कि भनेर होइन त्यसपछि हजुर अँ हजुर त्यो भन्न चाहन्छु त्यस्तो केही नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन धेरै फेसबुकमा म्यासेजहरू आइरहन्छ हुन्छ इमोमा अनि भाइबरमा अनि त्यसपछि म्यासेजमा अनि फोनहरू धेरै उ भइरहेको हुन्छ मैले रिप्लाई पनि गर्न सकेको छैन अनि कतिले नाममा पैसा पठाइदिइरहनु भएको छ होइन त्यो मैले अहिले निकाल्नै पाएको छैन कि निकाल्न जानै पाएको छैन अनि हिजो पनि बिजी आज पनि त्यस्तै भयो अनि अब भोलि पनि मेरो उता भोलि मेरो म ट्रेनिङ गर्दैछु नि त उहाँ सरको बर्थडे छ अनि उहाँ सरले चाहिँ बोल बोलाउनु भएको छ भोलि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट हाम्रो उसबाट केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ भोलि सरको बर्थडेको टाइम पारेर गर्छु भनेर भन्नुभएको छ अनि भोलि पनि उतै हुन्छु अनि अब पर्सितिर मात्र हुन्छ होला निकाल्ने पैसा निकाल्ने त्यही भएर यति नै भयो भने फिक्स छैन होइन अनि त्यसपछि अब त्यस्तै एक डेढ लाख त्यस्तैसम्म भयो होला निकाल्नु पाएको छैन क धेरैले फोन गरेर भन्नुहुन्छ कतिले अब आफू आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन सय पाँच सय हजार कसैले दस हजार कसैले पन्ध्र हजार कसैले पच्चिस हजार त्यतिसम्म गरिरहनु भएको छ होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ क्या अनि उहाँहरूले फोन गरेर कतिजनाले रुँदै भन्नुहुन्छ मलाई एकदमै दुःख लाग्यो भनेर है त्यस्तो त्यति धेरै माया अनि सपोर्टहरू देख्दा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ क्या एकदमै खुसी लाग्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु चाहन्छु उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई त्यसपछि अब त्यही हो यति नै बजेट भएको छ भने छैन त्यस्तै भयो होला अब काउन्ट पनि गराएको छैन अकाउन्टमा उहाँको अकाउन्टमा हालिदिएको त म्यासेज आउँछ त्यो पनि आज खोलेर हेरेको छैन कति भयो भने अनि त्यसपछि अनि उता पर्सनली नाममा कतैले उसमा ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्न सक्नुहुन्न उहाँले नाममा पठाइदिनु भएको छ हजुर त्यसबाट पठाइदिनु भएको छ त्यो पनि अनि काउन्ट गरेको छैन कि यति भएको छ भन्ने थाहा छैन त्यही भएर मेरो गेसमा चाहिँ वान फिफ्टी जति त्यस्तै भयो होला हजुर अन्त सहयोग भनेको सानो ठुलो हुँदैन होइन कतिले चाहिँ सानो दिँदाखेरि उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेर नदिनु भएको होला होइन जति दिँदा पनि तपाईँलाई होइन मन चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो होइन हो त्यही हो धनभन्दा पनि मन ठुलो हो त्यही हो कि दाइ त्यही हो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसमै धेरै खुसी छौँ हामी हजुरले यति किन गर्नुभयो भनेर हामीले भन्दैनौँ होइन हामी हजुरले जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुभयो त्यसमै खुसी छौँ कि हामी जो सहयोग त गर्नुभयो होइन हामीलाई अनि त्यसपछि अनि कतिले अब फाइनेन्सियली नगर्नु भए पनि इमोसनली कुरा गरेर फोन गरेर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ यस्तो टेन्सन नलिनु तपाईँहरूको साथमा तिन करोड नेपाली छौँ हामी नेपाली छौँ सबै नेपाली छौँ सबै तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्छ उहाँलाई जस्तो यो इन्सिडेन्ट भइसक्यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि यतिको अवस्था आइपुग्नु कति महिना टाइम लागेको थियो अहिले यो भएको त जेठमा जेठ पच्चिस गते भएको हो उहाँलाई नर्मल्ली सबै घाउहरू सन्चो हुनलाई सिक्स मन्थ सिक्स मन्थ त्यस्तै फाइभ एन्ड हाफ हजुर त्यस्तै लाग्यो उहाँलाई सबै रिकभर हुनलाई अनि घाउहरू सन्चो भयो अब त्यहाँ कम्मरको मात्र बाँकी छ अनि त्यसको चाहिँ अपरेसनै बाँकी छ अब त्यसको केही टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ डक्टरले इन्फेक्सन कम भएको छैन त्यहाँको भनेर भन्नुहुन्छ अनि अब डक्टरले चाहिँ अब हात खुट्टा राख्दाखेरि मिल्छ खुट्टा राखेर हिँड्न मिल्छ सपोर्ट चाहिन्छ सपोर्टको लागि पहिला हात पनि राख्नुपर्ने हुन्छ किनकि आफ्नो जिउले उ गर्न नसक् सक्दैन नि त अब एक त जोइन्ट छैन होइन त्यही भएर खुट्टा मात्रै राखेर पनि आफूले अलिक गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर खुट्टा सँगसँगै हात पनि राख्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ डक्टरले तपाईँलाई अस्ति दिनचर्या चाहिँ कसरी छ होइन जस्तो बाथरुम जानुपर्दा खाना खानुहुँदा कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त सब अब उसले नै मिसेसले गरिराख्नु भएको छ अब दिन चाहिँ म फिल्म हेर्ने होइन अनि कसै स्पिचहरू हेर्ने डान्सहरू हेर्ने त्यही मोबाइलतिर युट्युबबाटै बिताइरहेको छु दिनहरू अहिले होइन त्यस्तै छ कति जति रकम लाग्ने रहेछ जो तपाईँको आर्टिफिसियल खुट्टा हात राख्दा चाहिँ के थाहा छ तपाईँलाई यसको लागि चाहिँ जो साठी लाख जति भ्याउँछ मिनिमम हजुर आइसी फोर्टी फाइभ अनि त्यो त लेफ्ट ह्यान्डको लागि मात्र भन्नुभयो हजुर अँ अनि खुट्टा त बरु हामीले फ्रीमै गरिदिन्छौँ पनि भन्नुभएको छ होइन फ्रीमै अनि खुट्टा त नापेर पनि आइसक्यौँ हामीले एक ठाउँमा होइन अनि हातको लागि मात्रै हो कि एकदमै धेरै ऊ भनेको चाहिँ चौध जति भने चौध लाख हजुर हजुर यो चाहिँ कहाँ जानुपर्ने अथवा नेपालमा सम्भव त छैन होला होइन कुन कुन नेपालमा कस्तो छ भने नेपालमा हुन त हुन्छ अरे सामान बाहिरबाट आउने हो हात चाहिँ राम्रो आउँदैन अरे नेपालमा होइन सकेसम्म यसको लागि यो एम्पुटेसन भन्दो रहेछ कि यसको लागि जर्मन एकदम फरवार्ड छ होइन डक्टरले पनि त्यही सल्लाह दिँदै हुनुहुन्थ्यो होइन जर्मन जानुहोस् भनेर होइन अब त्यतिसम्म हाम्रो क्षमता पनि छैन अनि डक्टरले चाहिँ त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरआमा तपाईँले त सहयोग पनि आइरहेछ होइन यति धेरै मिडियाहरू तपाईँको पाहुना आइरहेछ तपाईँलाई सहयोग गर्नु गर्नुहुनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ सहयोग गर्ने बाबुहरूलाई सबलाई धन्यवाद भन्छु उहाँहरूको सु के हार्दिक हार्दिक शुभकामना हुन्छ नि त्यो पनि भन्छु सबलाई हेरिरहेछु राम्रो देख्नु भएको छ उहाँहरूले बाबुका लागि नि माया ममता गर्नुभएको छ सबले धेरै राम्रो उहाँलाई शुभकामना छ धन्यवाद छ हेरेर होइन धेरैभन्दा जस्तो अघि बहिनीले भन्नुभयो जस्तो होइन सहयोग भनेको ठुलो सानो हुँदैन मन चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो जति भयो नि गर्न सक्नुहुन्छ भयो भने हाम्रो त्यो धेरै राम्रो पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ एक सय रुपियाँ भयो नि उहाँले दिएको धेरै राम्रो मन ठुलो हो मन ठुलो ठेगादारका बारेमा बाबु एउटा ठेगादार पछि पछि त्यतिखेर जानुभएको थियो अरे कि बाबुलाई करेन्ट लगायो होला हामी टाढा टाढा थियौँ ठेगादारलाई पनि भन्यौँ पुरा ठेगादार जानुभएको थियो दाङ्गा त्यो यमुलिसवालाले मराल्छन् भन्न क्या उहाँलाई बुढालाई छन् न पठाइदिएछन् पछि पछि लाग्दै आबे पछि पछि लाग्दै आबे चाहिँ केही उहाँहरू पनि लाग्नुहुन्न ठिकै हुँद अब उहाँहरूको पनि गल्ती छैन अब अलिअलि भर्खर लाग्यो अब केटो अब हामीसित सल्लाह नगरेर उसलाई बारलाई पढाउन जान्छु भन्न गयो दुई महिना पुगेको थियो थिएन यत्रो घटना पऱ्यो अब जो भयो भयो उनी ठेगादारको पनि त्यति केही होइन जानुभएको थियो एउटा बुढा राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो अरे हप्काएर मराउँछ भनेर पठाइदिएछन् नेपालगञ्जबाट एम्बुलेन्सवालाले हाम्रो घरको मान्छे कोही थिएन कि त्यतिखेर हामी कोही रुकौँ हामीहरू काठमाडौँ कोही सुर्खेत हाम्रो मान्छे कोही थिएन हेल्प गर्ने बाबुलाई बोल्न नसक्ने मान्छे भएर अथवा बोल्न त्यो अलिक पावरफुल मान्छे भएको होइन अलिकति बोलियो मान्छे अथवा अलिकति नेता जस्तो भएको सुनवाई हुन्थ्यो होला होइन तपाईँले त्यो त गरे आउँ बाबु त्यो कोसिस गरे आउँ कागज पर्छ पाएपछि राम्रो हुन्छ विद्युतले बेहोर्छ भन्न दाङ गयौँ दाङै हो घटना पऱ्यो त्यो कागज सागज ल्याउने यहाँ देखाउनुहोस् भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँमा त्यो गरेर कोसिस भएन अब त्यो हो के कारण थियो खै भएन नत्र कागज ल्याउनुहोस् विद्युतले छन् भनेको थियो यहाँका मान्छेले पनि काठमाडौँ पनि सबैले गर्नुभएको थियो अब के खै एउटा बुढालाई हप्काएर पठाइदियो नि यहाँ यहाँ एमएलसीवालाले पनि गरेर गरे क्या त्यही भएर उनीहरूको पनि गल्ती छैन जो पनि भयो दुई थरीको भयो भाउ यिनीहरूले सेन्टरी बाल्ने पनि भएन उनीहरूले सेन्टरी पनि राखेनन् क्या त्यतिखेर मिलवाले पनि सेन्टरी राख्नुपर्छ नि सिद्धियो सिद्धिएन भने हेर्नुपर्छ तेल लगाइदियो गल्ती गर्यो यत्रो जीवन बर्बाद पाऱ्यो यिनीहरूले पनि हामी यहाँ पोलमा चढाएको छौँ एउटा मान्छे सेन्टरी राखौँ भनेर नि केटाहरूले पनि दुई थरीको गल्ती भयो अब जीवन बर्बाद भयो बाबुको के अब बचनजीलाई माया पाउनु भएको छ होइन उहाँको शारीरिक माथि भए पनि अब मन धेरै राम्रो छ चाँडो निको होस् हामी शुभकामना हजुर हाम्रो शुभकामना त्यही बाबुलाई सब राम्रो होस् हजुरहरूलाई यत्नो सहयोग गर्नुभएको छ सबलाई धन्यवाद दिन्छु म हजुरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यति धेरै तपाईँले माया होइन सहयोग पाइरहनु भएको छ र तपाईँहरूसँग सजिलोसँग कसरी कनेक्ट हुने होइन दुवैजनाको मुखबाट बताइदिनुहोस् न सर्वप्रथम त सबैजनालाई म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन जति पनि सहयोगी मनहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मे हामीलाई यदि कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन अझै पनि सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ हामीलाई गरिरहनु भएको छ कसैले गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूलाई यदि केही अप्ठ्यारो छ भने होइन मेरो number nine eight zero three seven four five seven zero eight हो उहाँहरूले डाइरेक्टली कल गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ अब यदि केही गरी मैले फोन उठाउन सकिनँ भने त्यसको लागि पनि म क्षमा प्राप्ति छु होइन म क्षमा माग्न चाहन्छु अब यति धेरै फोनहरू आइरहन्छ त्यही भएर कति बेला रिसिभ गर्न सक्दिनँ क्या त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु यदि कसैले फोन गरेर फोन उठिरहेको छैन भने कसैले म्यासेज गर्नुभएको छ तर म्यासेज रिप्लाई भएको छैन भने त्यसको लागि पनि म यही च्यानल मार्फत हजुरहरू सबैलाई क्षमा माग्न चाहन्छु क्षमा क्षमा माग्न चाहन्छु अझै हजुरहरूको साथ सहयोग माया हामीले पाइराख्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छौँ र हजुरहरू सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई धेरैभन्दा धेरै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो नि यही होइन जतिजनाले नि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन हृदयदेखि धन्यवाद छ होइन हजुरहरूको कारणले गर्दाखेरि म हिँड्न खान सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ होइन अझै पनि हजुरहरूको सहयोगको अपेक्षामा बसिरहेको छु हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो उपचार होस् होइन धेरै मान्छेहरूको तर्फबाट तपाईँलाई सहयोग आओस् है हाम्रोबाट शुभकामना छ तपाईँलाई हजुर थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद तपाईँले कृष्ण ओली भाइको अवस्था देखिसक्नुभयो पछिल्लो समयमा जब मिडियामा आइसकेपछि धेरै मान्छेको ज्यान बचेको अथवा उहाँहरूको घर बनेको देख्नु भएको छ र सुन्नु पनि भएको छ हामीले आशा गर्दछौँ र सहयोग भनेको सानो ठुलो हुँदैन सानो सहयोग पनि थोपा थोपाले समुद्र बने जस्तै सहयोग पनि ठुलो हुनसक्छ होइन उहाँ चाहिँ एकजना युवा जो नेपालमै बसेर नेपालको विकासको लागि होइन धेरै गर्न चाहनुहुन्थ्यो र अझै पनि उहाँले चाहिँ पहिलाको जस्तै निको भएपछि त्यही नेपालको विकासको लागि धेरै युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा बसेर नेपालको विकासको लागि उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ र साथसाथै धेरैलाई अवेरनेस होइन विभिन्न शिक्षाहरू दिन चाहनुहुन्छ प्लिज उहाँले सक्नुहुन्छ जति भए पनि उहाँलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र उहाँको डिटेल्स चाहिँ हाम्रो यो भिडियोको लिङ्क पनि पक्कै छोड्नेछौँ